Roedd Esta wrth ei bodd yn dysgu am y gorffennol, ac mae hynny bellach yn rannau dyfodol, diolch i'w ffrentisiau. Roedd gan Esta ddiddordeb brwd mewn hanes erioed, ond roedd swyddi yn y sector treftadaeth yn gofyn am brofiad ymarferol. Felly, wnaeth y dewis doeth i gychwyn prentisiau, gan o'r cyfle iddi feithrin sgiliau newydd. Erbyn hyn, mae'n cydlynu ymweliadau ysgolion ar amgueddfa felly mae'n gweithio er mwyn rhannu ei hangerdd am hanes gyda chanhedlaeth newydd o fyfyrwyr. I weld beth all prentisiaethau wneud i ti, chwilio am Prentisiaethau Cymru. Dewis Doeth.